Zbieram z obalov kakaa túto šťastnú rodinku. Není to obyčajná rodinka, je to najšťastnejšia rodinka na svete, lebo keď vygoogluješ Happy Family, prvá vyskočí ti táto rodinka a keď hľadaš vo fotobankách, najsťahovanejšia je táto rodinka, stretol som ju na všelijakých miestach, je proste podstatná. Už som nazbieral 10 kusov, funguje to ako talizman, 10 šťastných rodín venujem ako darček artičoku. Prečo artičoku? Predstav si tie tisíce vernisáží, to je artičok. Predstav si tie tisíce reportáží, to je artičok. Predstav si 10 rokov v strižni, to je artičok. Artičok TV. Už 10 rokov jedna umelecká rodina. Artičok TV. Už 10 rokov Happy Art Family. Happy Art Family, Happy Art Family. Dúfam, že aj vďaka zbierke týchto rodín Artičok bude na Google prvý, keď napíšeš Happy Art a Family, vyskočiť jedine Artičok TV. TV.